Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti nel mio canale. Eh, vi voglio ringraziare per le iscrizioni che ho avuto ultimamente, che sono davvero tante. Sono contenta e sono felicissima. E oggi volevo fare questo video perché mi è arrivato questo pacco che io sinceramente pensavo fosse una cosa e avevo già registrato per quella cosa che credevo che fosse, invece non era quella perché <laughs> mi deve ancora arrivare, però poi lo rifarò. Mi è arrivato questo pacco da AliExpress che non mi ricordavo più di averlo ordinato, l'ho ordinato circa boh, ottobre, ma non mi ricordavo mica più. L'ho aperto e che cosa c'è dentro? Dentro c'è questo attrezzino per tagliare e fare le patate tipo sa, le chips eh, le chips quelle sottili le fatto in questo modo non so cosa servono i cuori non ho idea veramente non ho idea che cosa servono questi cuori non so come si usa lo devo capire ah forse vanno messe tutte non lo so ci devo provare Provo e vi farò vedere come funziona, leggerò bene l'istruzione, non so, non so come si usa. Sì, probabilmente come l'immagine, vanno tagliate le patate e vanno messe così nel... Sì, vanno messe così e vanno cotte in microonde. Questo. E poi per come vengono, se vengono, come vengono. Anzi, voglio provare. Sì, voglio provare, vedere come, come, come risultano. Non so come si usa. Cosa servono questi cuori in mezzo? Qualcuno sa cosa servono questi cuori in mezzo? Boh, non lo so. Comunque, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, campanella notifica così siete aggiornati sui nuovi video, io farò altrettanto con voi perché mi piace seguirvi. Con questo vi lascio, vi saluto e vado a provare le patate. We'll be right back.